Мне все равно, я поняла, что я не хочу. Картами. Ну, это нормально. А почему, что тебя привело к этому решению? Это не мое. Не твое. Но ну, а это какое решение? В какой момент ты поняла это? То тот что позволило тебе понять, что это не твое? Что позволило? картах или в себе? В себе. И в других тоже. Ну, это нормально. А желающие ну, на следующей неделе уже все обозначенки? Для меня было ценным то, что можно было проработать именно свои моменты, свои запросы, свои проблемы получить при этом свой результат и при этом получить э, инструмент, который помогает зарабатывать и решать проблемы других людей. Так, будешь пользоваться по жизни? Кого? Будешь пользоваться? Ну да, надеюсь, результаты будут. А по сравнению с вчерашним что изменилось? А, по сравнению с вчерашним? А у меня просто вчерашнее хорошо. Ну ладно.